Assalamualaikum, apa khabar semua? Yasin harap semua sihat Okey, hari ni Yasin nak buat slot kedua uh, Hampa komen Yasin jawab So, kita straight to the point tu lah So, basically kalau siapa komen pasal digital marketing, Facebook ads Dan apa-apa berkenaan, berkenaan marketing ke macam mana InsyaAllah saya cuba jawab kalau Yasin sempat lah So, hampa komen lah kat video yang had banyak view tu <laughs> Video apa had RM3 tu, alright So, kita baca yang soalan yang pertama Iaitu daripada Puan Mar Mariatul Khati apa ni? Qabtiyah Bahrudin. Okey. Salam bang nak tanya untuk bisnes takaful pun sesuai ke nak buat cara ni? Okey. True story. Apa-apa bisnes pun boleh buat dengan FBS. Ah, sebenarnya video saya share ni adalah salah satu cara untuk buat ads tapi apa-apa jenis bisnes pun sebenarnya boleh buat menggunakan Facebook ads cuma yang penting adalah kita kenal kenal pasti audien kita siapa konten kita apa ha, so audien ni basically setting umur laki perempuan uh, suka apa detail targeting tu apa semua benda tu yang tu yang content adalah sama ada nak buat video ke nak buat poster yang macam mana ke ha, itu so do benda ni memang peranan penting untuk mana-mana bisnes kita nak buat so tak ada masalah bisnes apa pun bisnes apa pun boleh buat menggunakan Facebook Ads terima kasih kerana bertanya Puan Mariatul Okay, so soalan yang kedua uh, Kita incik Saddam daripada Encik Sadam 20 ah eh, nama dia. Okey. Salam cik. Sekarang ni saya tengok saya tengok nak buat untuk lifetime paling kurang RM5 RM15 eh. Tak boleh ke RM5? Okey, lifetime kalau hangpa tengok balik video si share pasal lifetime. Lifetime sebenarnya dia bukan tak boleh kurang RM5 dia boleh tapi kalau RM5 sehari mungkin tuan Sadam set 3 hari. Ah tarikh dia tiga hari kalau tiga hari sehari at least RM5 so boleh je nak buat uh, nak buat lifetime RM5 boleh tapi satu hari sajalah tak boleh lifetime selama-lamanya faham tak lifetime konsep dia kita set aku ada lima belah 15 aku nak spend tiga hari so lima belah uh, bagi RM5 RM5 RM5 uh, itu cara lifetime dia bukan uh, aku nak RM5 untuk uh, berapa panjang tak boleh itu kalau daily boleh RM5 untuk selama-lamanya pun boleh uh, itu cara dia so semoga menjawab persoalan Tuan Saddam 20 dan soalan yang terakhir Yang paling panjang soalan ni Nama dia Laki kot Fa Kamurudin Bayaran itu Bayaran Bayaran tu apa beza Apa beza dia Kalau ma kalau macam hari ni RM4 anggit 3 kupang Pak anggit tiga kupang nandit So apa beza kalau kita letak bajet 4 anggit 3 kupang nandit Dengan bajet 15 anggit Sebenarnya uh, Upah 4 anggit 3 kupang ni Stand untuk upah daily Atau upah rich Atau perish? kurang faham tertentu kenapa by default dia dah RM15 ada beza ke kalau ambil lowest budget dan default budget lepas tu satu lagi soalan kedua part interest kalau kita letak banyak contoh seperti Aizah Osman Sifuibet Pesh Amin apa apa beza kalau kita tak banyak dengan tak sikit dari segi budget ke ada lagi banyak interest lagi yang kena spend mohon jawapan daripada tuan oi dua soalan apa beza bajet RM15 dengan RM4 RM3 RM3 RM6 sekarang tu yang tu yang latest lah tak selesai so RM15 kalau lagi tinggi bajet lagi tinggi capaian lagi banyak capaian dia contoh sehari kalau dengan bajet RM4 dia boleh capai 100 orang contoh RM4 RM4 400 orang kalau RM15 mungkin RM1500 ha, itu dia punya pal paling senang lah sebab dia tak selesai dia sebenarnya buat Yasin, Yasin perasan lah sepanjang sebab buat RM1 boleh capai 100 orang capai eh, dia bukan dia bukan uh, uh, setiap macam mana rm sehari upah dia boleh reach 100 ha, Itu apa isi perasan lah Tapi tak tahu Kalau dia ikut bergantung dengan konten juga sebenarnya Cuma ni apa isi perasan dia roughly lah Kalau RM1 boleh sampai 100 So soalan kedua Interest Okay macam mana kalau letak interest banyak Adakah dia mempengaruhi dari segi bajet ke apa Okay macam ni lah Interest Kalau kita letak banyak Contohnya kita, Tapi letak banyak yang satu segmen Contohnya, contohnya Sifu ABS Aizan Osman Nadia Asarok Kalau ada lah Siapa lagi Ifran Khairi Siapa lagi Yang digital marketing yang bawah-bawah Kita letak dalam satu Satu niche Tak apa Sebab mereka still niche yang sama Dia berbalik Dia okey kalau kita buat ads Nak letak satu niche yang sama Tapi banyak Dia jadi yang tak okey Kalau kita letak Sifu ABS Loan kereta mudah Ah, uh, tu barang perabot rumah ha, tak kena mengenal langsung so interest itu bergabung-gabung ex kita nak contoh pasal digital marketing so yang yang loan kereta mudah dengan barang perabot tu apa hal ha, so kat situ kat situ dia punya beza dia kalau nak interest banyak boleh tapi ha, ni ada tapi pengalaman Yasin kita buat FBS sebab first memang Yasin memang Yasin nak sangat-sangat hampa buat split test test dulu split test tu adalah test dulu test modal paling rendah kali RM5 ataupun RM4 something tu hang test paling rendah dulu satu hari dengan satu interest ataupun nak banyak-banyak RM5 sebab kadang-kadang kalau best practice adalah satu interest satu spend ha, tapi memang modal banyak ah memang sakit lah dan dia main long game memang game yang panjang sangat bukan kita main nak buat X hari ni esok untung ha. dia kadang-kadang ada orang kata buat X hari ni minggu depan pun untung so kena kena kena mindset tu kena clear lah ha, so dah 6 minit dah saya rasa video ni dah panjang dan hopefully menjawab persoalan Encik Fa Kamarudin alright so terima kasih kepada siapa yang tanya soalan dan komen dalam video yang tiga ringgit ni so kalau siapa yang nak tanya soalan nak Yasin jawab soalan pada video apa boleh komen kat video ni dan insyaAllah kalau Yasin nice Yasin jawab so ini adalah episod kedua dalam hampa komen Yasin jawab ok bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya yeah.